प्रताड़ना मेरा बेटा करता है अमित कुमार व मेरा पोता और इसकी पत्नी भी शामिल है घरेलू हिंसा मारपीट जैसी घटनाएं फिर शुरू करी ये मैं अपने नाम करा ली तो इन्होंने मेरे पास मारना पीटना और घर से निकालना और गंदे गंदे अब शब्द बोलना और लव कुमार तो ने तो मुझे ऐसी गालियां दी है कि मैं उस गाली को अभी आपके सामने रिपीट करूंगा मेरा नाम बच्चू सिंह यादव है मैं गांव खरा नजबगढ़ का निवासी हूं छावला थाना है मामला ये है कि मैं जब से सेवानिवृत्त हुआ हूँ मेरे साथ अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है घरेलू हिंसा मारपीट और मतलब यहाँ तक कि मुझे वृद्धाश्रम तक भेज दिया गया और मेरे को फिर जब मैंने शिकायत लगाई मानव अधिकार आयोग और जिला भी हेडा को वहाँ से मुझे मेरा कमरा मिला और उसके बाद कमरा मैं पहले तो घुसने नहीं दिया फिर मैं उसके बाद गया कमिश्नर महोदय से मिला एक शिकायत लिख करके और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए जो आ, आदेश जिलाधीश ने किए थे वो आदेश लगाकर मैं कमिश्नर महोदय से मिला कमिश्नर महोदय ने मेरी उस गुहार पर कार्रवाई की और डीसीपी द्वारका को वहां बुलाया गया डीसीपी द्वारका ने फिर मुझे मेरा कमरा दिलाया गया और मैं उस कमरे में जब मैं रहने लगा तो मेरे साथ हर तीसरे दिन प्रताड़ना घरेलू हिंसा मारपीट जैसी घटना फिर शुरू करी कौन करता था ये सब? ये मेरा बेटा करता है अमित कुमार व मेरा पोता लव कुमार वो धन के लालची है और कुछ लोग उनको उकसा रहे हैं एक एक ऐसा आदमी है छत्तर सिंह सन्नोप शेर सिंह वो उनकी सज़ा मेरे पिताजी ने गवाही दे के करा दी थी और वो बदले की भावना से मेरे पोते को मेरी बहू को और उसमें मेरे चाचा के लड़के हैं फूल कुमार और फूल कुमार उप उनका बेटा योगेश उसका बेटा विकास और उसका भाई बलजीत और गुब्बारा उसके दोनों लड़के हैं ऋषि और मनीष भी और इसकी पत्नी भी शामिल है और उसके दोनों बहुएं भी शामिल है ये 24 अगस्त 2012 से हो रही है और मैं रिटायर हुआ था इकतीस दिसंबर 2011 में आपका बेटा क्या काम करता है बेटे को मैंने रेल मंत्रालय में नौकरी दे दी थी लेकिन वो बदमाशों के साथ रहकर इन फूल कुमार व बलजीत उर्फ गुब्बारा के साथ रहकर उसने नौकरी अपनी वैसे ही गवा दी जिस और जबकि मैंने उसके हर उस पग पग पर उसका साथ दिया मैं मैं ये चाहता हूँ इनके साथ सख्त और उसके दोनों बहुएं भी शामिल है ये 24 अगस्त 2012 से हो रही है और मैं रिटायर हुआ था 31 दिसंबर 2011 में बेटे को मैंने रेल मंत्रालय में नौकरी दे दी थी लेकिन वो बदमाशों के साथ रहकर इन गुल कुमार व बलजीत उर्फ गुब्बारा के साथ रहकर उसने नौकरी अपनी वैसे ही गवा दी जिस और जबकि मैंने उसके हर उस पग पग पर उसका साथ दिया मैं मैं ये चाहता हूँ इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरी प्रॉपर्टी से इन्हें निकाला जाए क्योंकि अभी चालबाजी करके मेरे कमरे के साथ आके बस गए हैं अमित कुमार और बबलू और वह उसकी पत्नी इन्होंने मेरा कैमरा भी तोड़ दिया है कमरा खोल करके कमरे की चाबियां भी बनवाई हुई है कैमरा इसलिए तोड़ा कि ये मुझे मारेंगे मैंने बेटा पहले मेरी जो ज़मीन थी दिल्ली में वो मेरे से ज़बरदस्ती बिकवाई गई मेरे बेटे बहुओं ने और मेरी पत्नी ने और जब मैंने ज़मीन नाम लेने का ज़मीन खरीदने का नाम लिया तो मेरे ऊपर दबाव बनाकर उन्होंने अपनी माँ के नाम करा दी और उसको तो जब उनके उन्होंने अपने नाम करा ली तो इन्होंने मेरे पास मारना पीटना और घर से निकालना और गंदे गंदे अपशब्द बोलना और लव कुमार तो ने तो मुझे ऐसी गालियां दी है कि मैं उस गाली को अभी आपके सामने रिपीट करूंगा